Ciao! Allora, oggi volevo parlarvi di questa palette della Max Factor. Si chiama ehm, Masterpiece Nude Palette. Facciamo prima e il colore che ho io è lo 01 Cappuccino Nude. Allora, eccola qua, ve la faccio vedere. Se, scusate se è un po' sporca, ma la sto usando in questo periodo. Viene venduta con un applicatore a spugnetta che ho smarrito subito perché non li uso se la guardate bene un pochino assomiglia alla eh, Naked dell'Urban Decay ed effettivamente i colori sono molto simili eh, ve la faccio vedere adesso perché sto finendo vari colori perché sono cremosi fantastici ora ve ne parlo bene il prezzo è di 12,95€ ma io l'ho trovato in offerta a 9,90€ e sono 6,5 grammi di prodotto totale allora cosa dire di questa palette prima di farvela vedere devo dire che tutti i colori sono scriventi sono, ehm, si applicano bene non sono molto polverosi tranne quello finale il marrone finale il penultimo ma adesso ve ne parlo non sono nessuno molto polveroso sono tutti ehm, sui toni del nude alcuni opachi e alcuni ed, ehm, metallizzati shimmer comunque molto delicati va bene per il trucco da tutti i giorni e ehm, effettivamente è un nude quindi ok si può comunque giocare per avere dei colori anche più intensi e la trovo molto valida come palette poi una volta chiusa è anche abbastanza comoda e sottile quindi anche da portare dietro oppure in viaggio non è affatto male ora vi mostro i prodotti così ne parliamo un attimo vi avvicino eccoci allora i, i colori sono questi ok partiamo da qui e andiamo al fondo il primo prodotto è quello che più che altro ho finito ed è una specie di illuminante eccolo qui è molto chiaro poi abbiamo questo colore il secondo che è un nude è completamente opaco ecco e sulla pelle tende un pochino a scomparire vedete ok poi andiamo con il terzo che è questo rosato leggermente shimmer ed è carino questo perché così non, non rende tanto ma una volta applicato vedete quanto è luminoso quindi questo è davvero fantastico questi tre prodotti i primi tre colori sono quelli che uso ed è, come illuminanti oppure sotto l'arcata sopraccigliare veniamo ora ai colori marroni quindi eccolo qui il primo marrone è un marroncino molto chiaro ed è completamente opaco eccolo qua questo è perfetto nel, su tutta la palpebra mobile su tutta la palpebra fissa e lo uso come colore base aspettate ecco come vedete anche voi un pochino tende a venire via tanto prodotto perché più che in polvere sembrano quasi cremosi comunque questo qui ed è marroncino molto molto chiaro ma molto luminoso anche se è un opaco e lo trovo molto valido poi abbiamo eccolo qui questo che è un altro marroncino leggermente più scuro ma questo è shimmer infatti vedete quanto è luminoso perfetto lo mettiamo qui ok e poi abbiamo il marrone finale questo qui questo è un marrone ed è sembra più metallizzato che shimmer ed è molto molto scuro vedete però è comunque un marrone e lo mettiamo qui direi che questo è il colore più polveroso e una volta sfumato sembra un bronzo sembra quasi un bronzo colore finale non poteva mancare il nero opaco per questo che dicevo che è versatile questo è davvero nero anche se una volta applicato ecco tende un pochino a perdere diventa più un grigio scuro comunque è, è abbastanza colorato ecco per questo aspettate che bentornate allora per questo dicevo che è una palette versatile perché comunque sia ci sono colori e eh, che vanno bene per il giorno colori come i marroni che comunque posso applicare sulla palpebra mobile fissa sulla palpebra fissa e poi dopo eh, usare quelli più scuri come il nero, il marrone scuro sulla palpebra mobile o sulla piega dell'occhio per intensificare un attimo il colore ed dare anche intensificare anche lo sguardo oltre che il colore quello che vi dicevo è che infatti i colori resistono bene a lungo ok si vede e comunque sono tranne il marrone finale non tanto polverosi ed eh, si sfumano bene, si fissano bene, io uso un primer sotto e mi durano tranquillamente tutta la giornata ehm, senza primer io ho la palpebra tendente che tende a far andare via ehm, l'ombretto perché è abbastanza cadente e quindi lo uso sempre comunque durano tranquillamente per quello trovo che sia un po' eh, la qualità di quella della Urban Decay non diciamo queste cose ma mi assomiglia davvero tanto la Naked eh, la texture di questi ombretti e ora mi devo andare a pulire perché sarebbe ora è mh, mm, con le mani tende a venire via molto prodotto con il pennello ne togliete meno eh, ovviamente le setole non devono essere durissime ma un pennello per ombretto va benissimo ha una texture che è strana perché è polvere sì ma tende ad essere quasi cremosa quindi si fonde benissimo con l'occhio io trovo che sia una palette davvero molto valida eccola qua ehm, non l'avevo vista adesso in negozio l'ho provata per caso poi l'ho vista in offerta ho detto ok devo guardare se ci sono altri colori ma credo che per il prezzo che ha eh, sia davvero valida l'ho già detto che è valida ok allora fatemi sapere se l'avete provata e come siete trovate io come sempre spero vi sia stata utile e vi do appuntamento alla prossima sessione beauty ciao